Salut! Este despre a dezvolta astăzi. Uh, mi-aș dori tare mult să nu semăn cu un apartament din acestea și să nu semănăm între noi toți la fel unii cu alții cum seamănă aceste apartamente care sunt făcute uh, puțin ca pe timpul lui Ceaușescu, doar că e o lumină mai frumoasă a secolului 21 acum. A dezvolta, cred că este a fi unic și a îți transforma calitățile astfel încât să nu mănăm ca la Xerox unii cu alții. Tu ce părere ai? Ia, mai uite-te puțin să vezi ce bine seamănă. Să ne dezvoltăm diferit. Ceau!